وكاتي على الغاشي الربب الربب الربب الربب الربب الربب في لاميري داروا لي ليبريا زوجوني زوجوني ايوا انا لا خبرات هبلوني هبلوني الله يعطيني صبرات تروح تخرج كاش ورقه من البلديه تصيب روحك مزوج في هاد الكاميرا كاشي نغلطوا للرجال اللي يجوا للبلديه باش يخرجوا شهاده الميلاد ديالهم ونزيدوا لهم في البيانات باللي راهم مزوجين مع فله ولا ايمان اكستري اه عطاني كابا ديالك ايه ما بالكش جاو يستنى فيك اسمك امي مصطفى دات دو نيسونس 27 10 66 27 10 10 70 ليو وليغي مرتو انتيا جيتو كيف كيف اه لا اختي ما نعرفوش انا كيفاش موتوا سبحان الله العظيم كيف انا انا ندوز نحكي معانا واش بيك كيما هذا واش كتسولي فيا قبل كيما هذا في سافا تعاود شاي في سافا انا ندوز آه، نحكي مع انت حتى حبيبتي تسك افري لي هذه دوك هذيك باسكو انا ما امبوسيبل ندير شي معاها شو راه على بصقله لها على بالك وانت يسمى وقيل امن صعب لي انا مرتك هاك حد جاي تضربني عاود كيف قلت لك لا لا توصلك اذا انا مرتك علاش صمت وصرت على بصله هنا نعم. كيف يا عم عمرك جاتني كلبه انا يا الفراغ هاد البروبليم يتفرس غلطه في اللوجيتيال ما قدروش وين هذيك الرجله يتريقله في دار شرع في دار الشرع انت إيه، تحت الورقه شرع إيه، موافق نخرج انا لا نجيب لك القدم معليش معليش حبيت نفهم كي نروح لدار شرع واش ندير دقيقه ما تهضرش معايا انا هو كيسعى على بوسطه جيتوا على اغسطس جيتوا على 19 ديريها على بالك ديريك على بالك parce que انت باك فرحان انا راني نغلي هضري مع راجلك هكذا مدام ماشي راجلي ما تقوليش راجلي بعيد الشر انا عندي ولاد ولادي راك نشوف فيها دو بليس عندك ولاد ولادك تطمع فيا انا انا كان حنضر عليك انت اه راهي زحفت ايمان وراح تضربك يا رشا ردي بالك كيفاش تيري لي تيريك تيريك نخطط في الحيط ولا ما نشعر ما تيري على بالك وش كاين وش كاين قالك بزيب انا مرته هاي وش كاين مسكين قلق وراح يبدا يضرب لا بعد الشر جيت تجي نخرجك تخيط نيطوس هادي جيت تقول لي آه آه مرتي هذا معليش بزاف كذا عاد تقول حاجه لا اوه ال victime تاعنا c'est bon ما ولاش يشوف قدامه لازم لها جوج ما غلطوا logiciel ما قدروش ما نقدروش déjà كيفاش تزوج مع واحد عنيف هكذا العنف في دار المراه ريك هذه هضره وانا ندور ندور معاه في دار الشرع دوري معايا ما ندور معاك لا لا فرصة كي تدور معايا انايا ها آه، تحمد نديرها اذا تحلف حلف وحدك كيما انا تحمد ربي صباح وعشيه تلقني يتلقاك وعلاش كيفاش تزوجتو القلق ولا قبض راسك في الحيط ما تخلي فيك واش ايمان ما تخافيش انا شو شوفي تخبط راسك في الحيط اذا امنت على امنت روحك بلي صح انا مرتك واش خصنا هي لا توصلك اللي ما يلحقش عليه بيقول عليه خارق تلقني ايه صح يا كان يا كان قارص تلقني تجوز فيك باش انا دوكا راك تجوز فيها في طابي تلقني اعطيني كلمتي تفهم هكذا طيب. نسمح لك نافاقة في كلش آه تلقني برك وبليجي قصدها غادي نشعلها هذه كامل حقوقها مسيو هذه كامل حقوقها اسمع عندي نفقة اه اما لا غير نفقة اللي تحطها تلقني قولي راكي متلقى وتفراهي لا ياك تعرف تقول انت طالق طالق طالق واف واف ونقطوها هنا تالك تالك تالك بعد ماشي غير كمل انا نعم لا لا انا مزوج عندي دراري مزوج ولادي عندي مرا في الدار الله يبقي يستر يا هبلت لي انا بالي هبلت هاد المرايا كيف انا انا مزمعت هذا واش بيك كيما هذا واش كتشوفي فيا كيما هذا صافا تعاودت إيه، شي انت اللي تعاودت شي صافا با وانا ما ندوش معك كيما هذا مهبوله والله انا بالي ما هي بلا قلت شبيها شي بالله تلقني يعطيكم الصحة وصحة فطوركم ما هيتش ما نزيدش خلقها يدير الله سيف